调查的工作. 시장실에 쓰려 달라고 야우치 해야 되는데 그거를 하려면은 시장만 뿜을 있다가 빠오까오 하고 그걸 또 받고 막 이렇게 하니까 시간이 오래 걸리니까. 所以觉得我我本人去 가서 하는 게 훨씬 빠르다는 거죠要知道正确的地方。然后他们才可以调到那个 CCTV，然后才会查到谁用了我的卡。对对对 其实，如果没有人用我的卡呢，我们就不用去警察局，去派出所就 OK 了。我我刚刚有写一张纸，然后那张纸上面最后有写说希望惩罚那个犯罪的人。你真的理解不了那个人的这个心理。对他觉得，要不就是小孩子，要不就是可能路书的老人。对对对。因为正常的成年人会知道。 用卡的话，一定会被发现，被抓到。对，一定会被抓到，因为这韩国这么 C C T V，这 C C T V，然后都是电子化的地方，那怎么可能会抓不到？